hari ini Sabtu tanggal 10 April 2021 Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim sekarang kami mau lanjut perjalanan ke Hualien Hah? lanjut lanjut Bismillah doain kita mau perjalanan ke Hualien semoga lancar selamat sampai tujuan hmm. ngantuk tapi jadi hari ini kan hari Sabtu rame banget ya itu kayaknya ada perayaan ulang tahun apa perayaan atau apa kita karena di lantai bawah juga banyak banget itu dekorasi menit lagi kita mau perjalanan cukup jauh kita udah liburan ya seharian di Taipei dan nanti bakalan kembali lagi ke Hualien station guys jadi gedungnya tuh cukup ini ya kita mau beli tiket dulu alatnya mana sih kalau kosong sih nggak apa-apa tuh kalau lagi rame kita mau coba beli tiket dulu ya deh kamu di sini dulu hmm? latihan latihan sesepak Hao Shashe kita udah udah beli tiketnya dua jadi jam 8.48 Oke. Okay. Eh. Di lantai bawah. Kita udah beli tiket. Ya, kita udah beli tiket mau masih sekitar 20 nah, eh, jadi ntar nongol nih ada dua apa jadi jam 8 448 kah kan belum nongol tuh 36 nanti 4 ini yang terakhir kamu lihatnya di sini itu kan yang lebih awal datang sebelah situ nanti pokoknya pukulnya yang sama 8 jadi nanti kalau udah mendekati atau apa bisa mau turunnya sekarang nggak apa-apa nanti ya nggak apa-apa biasanya jam kalau bisa 40 apa-apa tuh udah ini jadi kan tunggu di bawah kalau mau makan dulu nggak apa-apa ini mencari? ya ada tempat duduk nggak atau di luar dulu yuk makan sana yuk eh apa enggak lah ini mah nggak masalah orang nanti kan kalau udah di bawah itu yang nunggu di lantai bawah sih waktu dulu sama kamu mau makan di sana kadang nggak dapat duduk ya maksudnya di bawah apa katanya ini ya.

kita masih nunggu sekitar 20 menitan lagi guys ya masih 20 menitan lagi jadi mau sarapan bentar di itu aja ini ya airnya nanti di itu aslinya sih udah di udah dicuci ya cuma tadi sempat namanya baru beli kan lagi perjalanan ke Hualien. Mohon doanya semoga dilancarkan. Selamat sampai tujuan ada suatu halangan apapun. Ya, sekarang kita mau sarapan dulu bentar baru mau ke bawah. Kadang ke bawah kan udah rame, takutnya nggak dapat tempat duduk. Jadi udah kita di luar aja dulu. Bukan lagi sibuk. Dia bawa banyak banget barang, guys. Wah, Susan banyak banget barangnya. udah sarapan ya kita udah sarapan nanti mau ini mau ke bawah kita nunggu di bawah ya di bawah sambil nunggu kereta datang Bismillahirrahmanirrahim mau doanya udah bawa satu koper satu koper kecil ya kelihatan nggak kelihatan nggak sendirian semoga aja kuotanya masih cukup masih bakalan beda banget